और यू गाइस तो कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में हम जीटे सनराइज का दूसरा मिशन आपको दिखाएंगे कि इसका तरीका क्या है और किसी तरह किस तरीके से ये कंप्लीट होता है और आगे ये वीडियो आप देख लें अगर इसमें वो मैंने ट्रेनर लगाया हुआ है चेटकोट का आपको अगर उसका तरीका सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे अपना ट्रेनर डाउनलोड करना है इंस्टॉल करना है कोड लगाना है बिल्कुल आसानी से शिफ्ट वन शिफ्ट टू ऐसे कोड लगाना है बस तरीका सीख लेना है तरीका भी उसका मैं बता दूँगा उड़ भी सकते समंदर में भी तैर सकते अब इस गाड़ी वाले को देखना मैं कैसे उड़ाता हूँ भागो मैंने अपने साइकिल को दिया अब इसका नंबर है Santai tu. Ada rasa.

तरीका भी आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे अपने रील करना है इस गेम में मैं जी टी फाइव भी अभी डाउनलोड करने वाला हूँ तो फिर जी टी फाइव का वीडियो भी अपलोड करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए ताकि oh! जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुँच सके

बहुत मजा आ रहा है रोल करके ओए ओए ओए कार वाले के गिरा है ना चल छोड़ छोड़ छोड़ भाग भाग भाग उस साले सभी आगे भाग गए ये ना हो कि वो पहुंच जाए हम ना पहुंचे चल चल चल चल जोर लगा रोकी भगा भगा भगा थक गए क्या सिर्फ खाते हो बस जल्दी तक जाता हूँ चल व्हील कर लास्ट में व्हील कर एक्शन में एक्शन ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहले पहुंच सके वर्ल्ड गेम को सब्सक्राइब करें दूसरे गेम में मिलते हैं आप मुझे बताएं कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगता है या कौन सी वीडियो बनाऊं मैं अगर आपने चेट कोड सीखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं आपको सिखा दूंगा